总是喜欢热，你眼中却没有我想要的答案。 你说，思念在想什么？年少的冲的我也很讨厌这结果。你看，你的眼神像是在委屈诉说，嘿，baby，怪异，真的真的，谁都得依赖，不要负责任。 怎么说？心里面在想什么？我造的性格我也很讨厌这节奏。现在我也为你去改，从单纯变成行动派。原来我在无形中伤害，愉快快了不什么？是问题。 是喜欢，一样中却没有我想要的多。你知道我对你不仅仅是喜欢，想要和你去很远的地方，看阳光在烂。